Fala, senhoras de boas, vindas fala é o John E hoje, mano, eu vou trazer aqui um survival, né, na 1.13.2 Que é a versão mais recente do Mine, então... É, Desculpa se vocês estão ouvindo um chiado, é o meu ventilador e... É. Galera, eu tô com shaders, beleza? Então, não estranha, né? Já vamos pegar madeira, ou merda, esqueci de desativar. É, eu vou cortar bastante o vídeo, beleza? Porque... Por causa da... Porque senão o vídeo vai ficar chato, né, mano? Então, galera, quando eu terminar de pegar madeira, eu volto, beleza? Olha, tem um dog ali. Depois eu vou ter que domesticar dog, hein, velho. Mano, você não acredita? Eu quebrei a folha e vi uma maçã, velho. Fih, eu não vou comer essa maçã. Eu vou guardar pra fazer maçã dourada, na moral. Porque eu vou precisar de maçã pra fazer maçã dourada. Ah, eu preciso de maçã pra fazer... É, o autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Olha, Pires. Mas beleza, galera. Acho que eu já peguei bastante madeira. Agora Vou fazer, né, um, uma picareta. Se eu precisar depois de madeira, eu pego, beleza? Nossa, um lugar perfeito, velho. Vamos pegar carvão, né? sei o que tem que falar, velho. Não, só, eu tô pegando carvão, só isso. <coughs> Mas demora. Mas tem que ter bastante carvão, velho. Pelo menos nós já ganhamos experiência também, né, velho? Puta que pariu, mano. Não. Se tivesse um carvão ali, velho, ia ficar puto, velho. Ah, mano, não faz essa bosta de barulho, velho. Só uma da manhã. Ah, mano, eu não quero olhar pra ali, velho. Tá dando medo, mano. Na moral. Sou muito cagão, velho. cagão! Aí, galera, ó. Não dá pra dar comando, tá? Nossa. Mano, peraí, velho. Eu vou colocar um outro shader. Aqui é o bonde do fracasso, precisamos de um abraço. Chego no compasso pra enfiar no meu braço. <laughs> Vai, trouxa. Né? Aí é só tristeza. esqueci, velho. É, é nova versão, velho. Tem que esperar pra dar hit. Eu... Não, na moral, mano, eu não, eu não gostei dessa atualização. Tá muito horrível. É sério, velho. Nossa, é o paraíso. Hum. Mano, eu, vou ter, eu tenho que falar uma coisa. Pra vocês deve estar um pouco lagado. É porque eu tava com pouca memória no computador. Tipo, que eu não tô encontrando um negócio aí no meu computador. Aí o gravador, tipo, eu tenho que editar esse vídeo. Senão o meu gravador não vai poder gravar o próximo episódio. E por isso que tá meio lagado, porque eu não tô com espaço. Hum. É um paraíso, velho. Agora é... Eu vou fazer uma casa. Só uma casa pra nós passar a noite, velho. Na verdade vai ser nossa casa isso daqui, né? Mano. Ah, não, velho. Ah, não. Cadê, velho? Tem uma ovelha branca. Ah, mano. Ah, não. Tem que ativar, né, velho? Fence lights. Senão a tocha não vai brilhar. Ah, mano, eu não vou entrar nessa merda. Ah, não, velho. <gasps> Não, não, não. nome dela é Jennifer. Essa merda tá na minha cabeça. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não. Chega, véi, chega. Eu fiz uma cama. Bora dormir, senão vai dar merda. Pronto, galera, tô dormindo. E é, cara, a gente já tem uma casa, pelo menos.